進捗はどうだ <laughs> タークスが動いていますはい順調順調プレジデントどうか計画の見直しいや中止を7番街直下のスラムには推計でおよそ5万リーブ君せめて避難勧告の許可を また分別臭い顔で青臭いことリーブ君これも発展の潤滑油だ ひどい匂いだエアリスクラウド早く7番街へ行こう かなコルネオが飼ってるのかもな餌はコーヒーねえコルネオの話信じるプレートを落とすなんてアバランチを潰すどころじゃないミッドガルの危機だよシンラカンパニーがそんなことするコルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか あいつならやりそうでももし本当だったらえ万が一ってあるよねね急ごう何も起こらなかったらそれでよしでしょうんティファやっぱり下水道とつながってる どうした水路をたどっていけば7番街につけるはずああ6番街と7番街の下水はつながってるの迷ったら水路をたどれってねスラムの心得かううん、うん、下水道はアバランチの逃走経路いざって時のね入り組んでそうだなうんこの先に大きな水路があるんだまずはそこを目指そう了解 回ったな その下水だからね 悪く りして行こうねえクラウドコルネオの話が本当だったとしてその場合シンラの狙いは何だと思うシンラの本当の目的私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね7番街の破壊と引き換えの利益か俺には想像がつかないコルネオの嘘だよねだって ルネオだもの そらく発電施設だすっごく古そう魔法以前の骨董品だいくら神羅性でも動いたら奇跡だな きな水路知ってる向こう側は7番街だよ6番街との境目かとにかく7番街側の扉に入ろうスラムに繋がってるはずなんだ簡単ではなさそうだあの給水ポンプを目印にしない迷わないようにしないと落ち着いて乗り切ろううんそうだね そっちは任せるよしやるぞここから行くよ 先に渡って様子を見るダメ最悪の事態考えちゃう気持ちわかるよ七番街の破壊なんてタッチの悪い冗談もしもしもし本当でもギリギリで中止になる そうなるうんエアリス何か知ってるのえリファエアリス一人ずつ渡ってくれ了解先に行くねうん ども また最悪の事態うんどんな未来でも変えられるよ私そう信じてるそっかそうだね楽しいことも考えるの7番街守ったら守れたら 上で買い物どうえっと例えば雰囲気のある小物や食器を探すのティファとよければ絶対行くクラウドは荷物持ちいっぱい持たせちゃう俺がどうかしたか何でもない すぐ届く手伝うよ集中していく当てる落ち着いていけまあ当てるやっ決めてくやっ悪くない動きだ <laughs> 頼もしいでしょ じゃない私たちなら余裕 ちだよねこの水なくすか減らすかできないかな 水槽に同じようなパネルがあったよ流れる水の量を調節するの何でも屋さんどう排水これだな失敗故障らしい 赤いランプは排水パイプのつまり手動ポンプでゴミを押し流してくださいって私店でやったことがあるよよし俺がやろエアリスついてきてくれるクラウドは他のエラーが出ないか見ていていや俺が力の差がありすぎるとダメなんだすぐ戻るから ちは大丈夫だ店のとはやっぱり違うなこれはもっと本格的行くよ まくいったな頑張ったよねうん ちは大丈夫 先に行って出口を確保するクラウド見逃してはくれないね私たち美味しくないよ先に行け